martillo, destornillador, tenazas, alicates, taladro, sierra, pistola, tornillo, espátula, tuerca, punta, metro, cúter, lijadora, encuadernadora, plastificadora, guillotina, pintura, spray, pincel,